مكتبة Bootstrap لتصميم واجهات الويب شو هو ال Bootstrap؟ عن شو راح نتكلم خلال هذا الفيديو ال Bootstrap من الموقع الاساسي لل Bootstrap. طبعا في كثير مكاتب تصميم الويب تستخدم سي اس اس والجافا سكريبت والاتش تي ام ال اذا بدك تفهم اكثر عن السي اس اس والجافا سكريبت والاتش تي ام ال طرحنا دورات منفصله ومستقله لكل واحده فيهم بتقدر ترجع لها بقوائم التشغيل قوائم طبعا كامله لل CSS دوره كامله وال JavaScript دوره كامله وال HTML دوره كامله بقوائم التشغيل ايضا بالنسبه لل front end تطوير ال front end بال web. من المكتبات المهمه اللي هي ال Bootstrap اللي راح نتكلم عنها اليوم شو هي ال Bootstrap build fast سريع responsive تجاوبي مواقع سريعة متجاوبة طبعا متجاوبة مع مقاسات الشاشات بال Bootstrap تصميم سريع و مواقع mobile first تدعم الموبايل responsive متجاوبة ومعدلة أشهر open source toolkit أداة مفتوحة المصدر لتطوير ال front end بالعالم هي فوتبوت ستريب أيضا بتستخدم ال Sass متغيرات ال Sass وال mixins إذا بدك تفهم شو هدول بتقدر ترجع لدورة ال CSS مشروحين بشكل أكبر responsive grid system أيضا نظام متجاوب اللي هو مربعات grid هاي extensive prebuilt components مكونات مبنية مسبقا غنية وأيضا plugins لل JavaScript قوية طبعا من الموقع الرسمي لل Bootstrap. في اصدارات كثير لل Bootstrap منها ثلاث أربعة خمسة اليوم كمان نازل تقدر تفوت على موقع البوتستراب الأساسي getbootstrap.com وتحصل على أحدث نسخة التنصيب البوتستراب طبعا بسيط جدا بدك من الـ بي النوت جي اس او عبر ال CDN وفي عندك الباكج اونلاين السي اس اس والجافا سكريبت ايضا عندك ايقونات ال Bootstrap. طبعا في ايقونات كثير منها ال Font Awesome مكتبة ال Font Awesome وكمان ال Bootstrap بتزودك بايقونات مهمة ممكن تستفيد منها بال front end ايضا عندك ثيم جاهزة لل Bootstrap. اذا بدك تفهم شو ال Bootstrap بتروح على ال documentation تبع ال Bootstrap فيه كل تفصيل عن ال Bootstrap. طبعا في ثيمات جاهزة بال Bootstrap تقدر تستفيد منها Bootstrap خمسة dashboard لوحة تحكم مثلا سي ام اس ادمن ايضا كلها موجودة مبنية بال Bootstrap. طبعا شايف جمالية ال Bootstrap اللي بتوفر عليك عنها التصميم والكود غنية جدا في مات ال Bootstrap ايضا تقدر تفوت على ال GitHub بتلاقي فيه كثير امور عن ال Bootstrap code مبني بال Bootstrap بمجرد انك تضغط هون Bootstrap اذا معناته عندك كوميونيتي كبير جدا ضخم لل Bootstrap 328 ألف و501 repository موجودة بال Bootstrap كلها بتقدر تستفيد منها وتشوف الكود تبعها مفتوحة المصدر open source اذا نبدأ بال Bootstrap عندك الاربعة كمان موقع مهم اللي هو W3 Schools طبعا في كثير مواقع بتشرح ال Bootstrap وانما من افضلها موجود يعني مع الامثله بيكون فيه موجود امثله وايضا شارحين فيه تفاصيل ال Bootstrap أربعة في كمان عندك ال Bootstrap ثلاث وأيضا ال Bootstrap five خمسة عندك هنا ال Bootstrap أربعة هي أحدث نسخة من البوت ستريب طبعا صار في خمسة اللي هي أشهر شيء أشهر بالتطوير متجاوبة تستخدم نفس الشيء السي اس اس وال JavaScript تدعم الشاشات المختلفة المقاسات بشكل بسيط هذا هو ال Bootstrap ال class عندك container مثلا رول كولوم جمبترون طبعا بدنا نفهم شيء بال Bootstrap انه عندك مقسم الأعمدة ل 12 عمود بناء عليها أنت بتعمل الريسبونسيف للمقاسات الشاشات إذا ال Bootstrap خلينا نبدأ بال Bootstrap ال Bootstrap هو مجاني بالتطوير front end مجانية مفتوحة المصدر سريعة سهلة لتطوير الويب Bootstrap بيحتوي سي اس اس اتش تي ام ال مثل ما ذكرنا طرحناه هنا دورات بدورات مستقلة مشروحة بشكل مفصل بقوائم التشغيل تقدر ترجع لها ال forms النماذج ال typography الازرار الجداول ال navigation ال modals الصور ال carousel ال slider يعني وايضا الكثير جدا من الخيارات ال JavaScript. Bootstrap ايضا بيعطيك القدره والسهوله لانشاء تصاميم متجاوبه ريسبونسف web design شو هو هو حوالين مواقع ويب تبنيها بشكل اوتوماتيكي بتعمل نفسها جيدة المظهر على كل الأجهزة من من الجوالات الصغيرة إلى سطح المكتب الكبير الواسع هذا أمثلة شو الفرق بين بوت سليب ثلاثة وأربعة في عندك طبعا components صار في عندك جديدة components. style sheet أسرع وأيضا أكثر تجاوبا ليش ال Bootstrap؟ سهل الاستخدام اي شخص فقط بيعرف ال سي اس اس بيقدر يبلش باستخدام ال Bootstrap. ميزات متجاوب ال Bootstrap. بيعطيك سي اس اس متجاوب قابل للعمل على التليفونات tablets وال desktop. ايضا ال mobile first approach بال Bootstrap. موبايل فيرست ستايلز هي جزء من ال core الاساسي لبيت التطوير براوزر كومباتيبيليتي توافقية مع المتصفحات الوتسلب 4 متوافق مع كل المتصفحات الحديثة Chrome Firefox Internet Explorer أكثر من عشرة و Edge و Safari وال Opera كل تقريبا المتصفحات وين بنبلش ال Bootstrap؟ تعمل include من ال CDN وبتحمل البوتستريم من الجوت جيت بوتستريم دوت كوم من الموقع تبعه طبعا ال CDN يعني اونلاين بتحط هذول الروابط طبعا اذا بدك تعرف وين بدك تحطهم طبعا ارجع على دوره ال HTML مشروح الموضوع بشكل مفصل سواء ال style او ال JavaScript الكود ال containers في عندي بال Bootstrap containers حاويات فرق بين ال fluid وال container العادي مقاسات الشاشات اللي بتدعمها شايف وعندي كمان هون ال padding اللي موجودة في الجثة بس بتحط P ورقم ال padding ال margin. كمان بدك تفهم هاي المواضيع جاء دورة ال CSS مشروحة بشكل مفصل مقاس الشاشة الصغيرة ال medium ال large ال X large كلها موجودة بال Bootstrap هذا بوفر عليك عناء ال كود طبعا عندك هون مثل ما تكلمنا انه مقسم على 12 عمود بالتفصيل تقدر توزعها بناء على الشيء اللي بدك اياه انت حسب شو اللي بتشوفه مناسب التايبوغرافي ايضا عندي ال font size حجم الخط ايضا ال line height ارتفاع ال طبعا بشكل افتراضي ال Bootstrap بيستخدم لك حجم الخط 16 بكسل ايضا عندك ارتفاع الخط يعني بين كل سطر وسطر واحد ونص ايضا الافتراضي الخط الافتراضي هو الهيتيكا نيو واريال وسانسيرف ايضا بالاضافه لل paragraph ال margin top صفر وال margin bottom واحد rem 16 بكسل افتراضي بشكل افتراضي من ال H واحد لل H ستة ايضا بال Bootstrap موجوده العرض ايضا هذا السمول كمان عندك ال mark بيعمل لك highlight ايضا ال abbr تعطيك هذا الموضوع ايضا عندك ال blockquote وايضا ال ستريت بيعمل لك style ايضا الكود كمان وال KBD بيعمل لك اياه ال Bootstrap بهذا الشكل وال pre ايضا بيعمل لك اياه وايضا في عندك اكثر من هيك typography موجوده بال Bootstrap ال reference كامل موجود على موقع W3 Schools تقدر ترجع له ايضا الالوان موجوده بالوستري بشكل منظم جدا في عندك آه، الوان النصوص موجوده ميوتد برايمري سكندري سكسس انفو warning دينجر سكندري لايت بودي لايت وهكذا ايضا عندك موجود ال background color BG بتحط BG وشرطه dash primary success وهكذا ال tables الجداول عندي كمان جداول متجاوبة table table striped مخطط يعني مقلم ايضا bordered الاطار ال hover شايف لما تشر بالماوس وايضا عندك dark نظام اللي المظلم striped ال hoverable dark كمان عندك ال border ليست فقط بمجرد انك تكتب اسم التنسيق مباشرة بيعطيك التنسيق وما في داعي لتكتب كل كود السي اس اس موجود already هو بالمكتبة فبالتالي بيوفر عليك الكود الضخم هو موجود بمكتبة البوت ستريب ايضا عندك الصور كمان موجود لها class ات بال Bootstrap بتوفر عليك تنسيقات سي اس اس راوندد سيركل ثمبنيل الاين الايمج ايضا جنب موجودة بالبوت ستريب جنب اللي هي كونتينر فلوت عندي الجنبترون التنبيهات ايضا موجودة بال Bootstrap ايضا الازرار موجودة بال Bootstrap تنسيقاتها بشكل مختصر outline هاي اللي عليها خط من برا واوفربل طبعا مقاسات الازرار ال level active و disabled spinner بيفتل بالزر كمان عندك مجموعات الازرار موجودة ايضا كلها class ات جاهزة بال badges كمان اللي بتكون مثل رقم الاشعار موجود على الازرار مثلا او شايف ال badges اللي أربعة هون messages أربعة هي ال badge badge light. أيضا عندك ال progress bars شريط التقدم موجود already بال Bootstrap ال spinners اللي بتفتل تبع ال download أيضا موجودة تقدر تتحكم فيها ال pagination تصفح already موجود بالبوتستراب في خاصية الاكتف disabled ما تقدر تضغط عليها بجينيشن سايزنج مقاسات وال alignment وال breadcrumb اللي هي تتبع هاي list groups مجموعات ايضا موجودة بالبوتستراب الكاردز البطاقات كمان منسقة أيضا عندك هون الألوان والتنسيق تبع ال cards أوفرلي ال drop down بال Bootstrap مثل ما ملاحظين تقدر تتحكم فيه بشكل جميل جدا ومختصر أيضا عندي هون اللون drop down ال collapse كمان موجود عندي هون ال collapse بال Bootstrap ال navs كمان موجودة بال Bootstrap اللي هي تصفح والاواين تقدر تعملها فيرتيكال horizontal ال pills كمان موجودة ستريب وعند النافدار أيضا النافدار باجينيشن تنقل التصفح كل هاي الأمور بتوفر عليك الجهد والعناء بتنسيقات سي اس اس والجافا سكريبت والاتش تي ام ال مجرد بس تحط class اسم ال class تبع ال Bootstrap تستدعي مكتبة ال Bootstrap هو اوتوماتيك بينسق لك الموضوع بشكل جميل جدا عندي هون البوتستراب لاين الفورمز already موجودة بالبوتستراب ايضا عندي المدخلات ال inputs سواء نصية checkbox radio كلها slider ايضا موجودة بالبوتستراب مجموعات ال input ايضا تقدر تعمل group أيضا نماذج مستقل عندي هون ال radio checkbox ال range slider وال custom slider ال menu ايضا عندي هون ملف اذا بدك تحمل ملف وكمان عندي ال table كله موجود ب البوتستراب الكاروسل اللي هو slider ايضا آه، موجود ستريب الانديكيترز كمان موجودة والتنقل right و left طبعا هون بتقدر تتحكم فيه النص title وال subtitle ايضا عندي ال modal اللي هو بيفتح لك modal موجود هيك close او اكس شلون تشتغل modal ايضا tooltip اللي هي الملاحظات شايف لما تأشر عليه بيعطيك شرح ملاحظة ايضا popover موجودة بال Bootstrap ال popover غير ال tooltip الفرق بيناتهم انه هاي بتظلها اما ال tooltip بتختفي مجرد تشيل الماوس عندي ايضا التوست اللي هي الاشعار اللي بيظهر scrollspy ايضا موجودة بالوستري سكرول سباي link واحد link اثنين اللي هي بتحط له مثل ID مثلا بينطلق عليه بناء على الزر وهي هاي كلها موجودة بصفحة واحدة ايضا عندي ال utilities موجودة بال Bootstrap. ال utilities شايف عندي هون ال border الاطار مخصص بمكان معين ال utilities تقدر تستخدمها ال flex كمان موجودة مشان يتحكم لك بال layout تبع مكونات البوت ده والفليكس بوكس الفرق الكبير بين بوتستريب ثلاثة وأربعة بحيث إنه البوتستريب أربعة الآن بستخدم flexbox بدل من ال float مشان يتحكم باللاي اوت الفليكس بوكس هو بيعمل لك ال Bootstrap أيضا متجاء flex شايف عندك هون ال flex استخدمه بقول لك flex d-flex. هون دي لاين فليكس ايضا عندي هون ال horizontal direction دي فليكس فليكس رو دي فليكس ريفرسد رو وايضا vertical دايركشن justify content يمين يسار بالمنتصف تباعد space between space around دي ايضا موجودة تقدر تتحكم بالتنسيق تبع محتويات او مكونات ال Bootstrap ال components ايضا ايقونات ال Bootstrap كبيرة جدا كثيرة فيك تستخدمها وايضا في عندك الفونت اوسم ايقونات الفونت اوسم مفيدة تقدر ترجع لها عندك الايقونات ال Font Awesome خمسة ايقوناته مفيدة ايضا Font Awesome اربعة ايضا في عندك ال Bootstrap ثلاث الايقونات تبعه ايقونات الجوجل وايضا عندك ايقونات ال Bootstrap كلها تقدر تستفيد منها ايضا عندي موضوع اللي هو الميديا اوبجكتس اللي هي تعمل لك هاي المواضيع media body ومثلا media border. إلى آخره من هاي المواضيع ال media body right aligned media image أيضا top middle bottom alignment إلى آخره كمان عندي الفلترز ببوت ستريب ممكن نستخدم الجكويري مش هنعمل فلتر او search لل elements المكونات اللي هي الجكويري جافا سكريبت مع البوت ستريب فلتر ليست قوائم مجرد مثلا نحط شيء بيعمل responsive مباشرة فلتر اي شيء اذا هذا عندي تكلم عن ال Bootstrap بشكل سريع مختصر في عندي نظام ال grid او التوزيعات تبع ال Bootstrap كمان مهم انه يكون تكون عارفان شو يعني ال grid تبع ال Bootstrap مثل ما تكلمنا سابقا عندي ال Bootstrap ال system تبعه بيسمح لك ب 12 عمود عبر الصفحة إذا بدك تستخدم 12 عمود بشكل مستقل تقدر تستخدم group أو مجموعات مع بعض مشان تنشئ عملية أعرض وهكذا في عندك كمان المقاسات الشاشات small medium large و x-large ايضا عندي قواعد لل system في عندي بيستخدم قواعد هي لازم انه تكون محطوطة بال container العرض ثابت او الكونتينر فلود فول العرض كامل مشان تعمل ال alignment وبعدين مناسب بتستخدم السطور مشان تنشئ مجموعات أفقية من الأعمدة المحتوى لازم يكون خلال الأعمدة وأيضا فقط الأعمدة اللي بتكون children ال rows الأسطر أيضا عندي شكل معرف مسبقا اللي هي الأسطر والأعمدة وأيضا عندي متاحة ال layout سريع الأعمدة وتنشئ لك gutters gaps أو مسافات بين الأعمدة المحتوى عن طريق ال padding وأيضا هذا أول شيء وآخر شيء العمود بال margin السالب للأصفر أيضا عندي الأعمدة تنشأ بشكل معين بالرقم 12 متاح للأعمدة مشان تعمل سبان على سبيل المثال ثلاثة بيساوي الأعمدة تستخدم أربعة أربعة لأنه 12 على أربعة بيعطيك ثلاث أعمدة أيضا عندي الأعمدة العرض تبعها هو بالنسبة للمئوية دائما بيكون فلوت و سازد ريلاتيف للعنصر الأساسي أكبر اختلاف بين ال Bootstrap ثلاثة وأربعة مثل ما ذكرنا سابقا إنه ال Bootstrap أربعة الآن بيستخدم لك ال flexbox بدل من ال floats وأيضا إيجابية كبيرة لل flexbox إنه الكريبت بدون عرض معين مسبقا أوتوماتيك هو بيعرض لك بسعر عرض العمود وأيضا الارتفاع على سبيل المثال ثلاث أعمدة أو ثلاث عناصر بال column small هي اوتوماتيكلي 33.33 من العرض ايضا عندك اذا بدك تتعلم اكثر عن الفلكس بوكس بالسي اس اس ذكرنا موضوع ال flexbox شرحناه بشكل مفصل دورة ال CSS بتقدر ترجع له لفهم أكثر في عندي كمان بال Bootstrap إذا هون عندي ستاكد والهوريزنتال كمان عندي ال x-small وال grid small وأيضا عندي بالبوت ستريب جريت ميديوم الوسط ايضا عندي ال large الكبير مقاسات الشاشات الكبيرة وايضا الاكس لارج وامثله طبعا أمثلة كثيرة على تنسيق البوت ستريم إذا هيك تكلمنا عن مقدمة سريعة للبوتستراب الجريد لل Bootstrap. في عندي كمان templates كثيرة لل Bootstrap تقدر ترجع لها تمارين كمان إذا بدك تتمرن على ال Bootstrap موجودة بموقع دولي ثري Schools. أيضا عندي المرجع تبع ال Bootstrap فيه كلاسات ال Bootstrap. بشكل كامل هون عندي تقدر ترجع لها وتشوف أمثلة عليها كمان موجودة بال Bootstrap مثلا W 100 بيعطيك العرض للعنصر لمية بالمية بدك تشوف مثال عليها هون عندك العرض خمسة وعشرين بالمية بتحط له W. خمسة وعشرين بكل بساطة W خمسين بيعطيك خمسين بالمية W خمسة وسبعين خمسة وسبعين بالمية W مية بيعطيك مية بالمية وبدك تعمل MW ورنج هو العرض أكثر عرض هو مية بالمية اللي هو أعطاك أكثر عرض ماكس ويث إذا هيك نكون تكلمنا عن المراجع كل ال class ات في عندي الجافا سكريبت الاليرت موجودة بال Bootstrap في عندي بتقدر تعمل يعني ترابط بين ال JavaScript وال Bootstrap الازرار ايضا فيك تعمل لها Bootstrap تقول له تسبوز ايضا عندي ال carousel مفيد لها ال JavaScript ال collapse كمان تظهر بتختفي dropdown وايضا عندي ال modal يلي بيظهر بالشاشة البوب اوفر وايضا عندي بالبوتستريب السكرول سباي والتاب والتوست والتلتب كل هاي الامور تقدر تستخدمها بال Bootstrap مع ال JavaScript. ايضا عندي التول بمجرد بس تجيب ال ID تبع البوتستريب data toggle tooltip title array tooltip التعطية tooltip وtooltip فقط وفي عندي function ات جاهزة لل Bootstrap طبعا بدك تعرف اكثر بموضوع ال JavaScript. طرحنا دورة كاملة مثل ما ذكرنا لل JavaScript. تقدر تفهم ال JavaScript بشكل اكبر و اكثر تعمقا اذا هذا هو ستريب عن شو تكلمنا تكلمنا عن لمحة سريعة عن ستريب الكومبوننتس الكثيرة مكونات بتقدر تستخدمها ببناء الويب فرونت اند وتكلمنا عن النظام التصميم تبع ستريب اللي اوت اللي هو 12 عمود بتقدر توزعها بناء على اللي انت بدك اياه المناسب ايضا مرجع لكل ال class ات تبع ستريب جاهزة اوريدي بري وايضا عندي ال JavaScript التكامل مع ال JavaScript او ال jQuery اذا بدك تستخدم ال jQuery اذا هاد كان فيديو سريع عن ال Bootstrap مكتبة مكتبة تطوير front end لل web. مهمة جدا بتوفر عليك عناء الكود وبشكل جميل جدا ومختصر وسريع ريسبونسيف متجاوب لمقاسات الشاشات جميعها ايضا سريعة و وجميل تصميمها تقدر تعدل عليه باللي بدك اياه بشكل ذكي وسريع جدا هذا كان فيديو عن البوت ستريب كان معكم مدرب المهارات معاذ الشحمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته